ma nourriture révélée. Quand il est arrivé au-delà du rideau du temps, on, lui a dit notre précieux frère. si tu n'étais pas venu, nous ne serions jamais ici. haut oh, Tu étais un chef sur la terre, on te respecte. Oh, tu étais un chef sur la terre en donnant. C'est grâce à ton message que nous sommes ici, dans le ciel. Pour la un pied d'estrade, on tient vite de demander, tu es des anges. tu es mon prophète. Ce message la haka tout qui Sa mère lui avait dit que tu sais à ta naissance Tu étais un chef jamais, jamais.